kolega, kako izgleda? Ovo su oni obnovili dosta. A pa dosta su napravili, da. da. E, e, sad ti ova lijepa cestica ovako, skroz u skupu dole do... prođeš, Da. Zapravo nisam siguran, ali ovuda je Ravno mi ideš tamo za Karlovac? Da. U kroz polka starog grada. Ja sam davno... A vidi koliko je to poplavilo. Jebate koliko je ona bila. Se izlila. Isto. Pa na onaj most, pa opet u Karlovac. Da, Imamo... Jurjevski brat, jel on je Jurjevski brat,